Esto lo hacen los chicos de la unidad 3. Ah, buenísimo. Hay un taller ahí, ¿viste? yo eh, lo comercializo. Yo soy como un puente para ellos, ¿viste? ve linda la pintura, ¿viste? Sí, me pareció linda también. Mi nombre es Ángel Abregó, tengo 40 años, soy del barrio de Empalme y mi ocupación ahora es feriante. cárcel se está pensando futuro? La cárcel que se está pensando es una cárcel donde las personas que transiten por ese espacio sean personas que sean eh, excluidas porque hay una visión de la persona que, está en la prisión como un enemigo. De, meter pibe en cana cada vez de más chico creo que es algo para, para estar pensando. Si realmente esa es la solución, digo, si sacarnos del problema y encerrarlo y, y no verlo, Creo que ese es el error y creo que eso es lo que apuntamos nosotros. Vámonos cero arriba. Se juega la Copa Intercarcelaria. <laughs> Mi nombre es Cristian Lemo, juego número 10. Me dicen Messi porque no la paso nunca. Mi nombre es Gonzalo Busto, juego de 7 soy el mejor, por eso estoy en el banco. Eh, justicia justicia, quien ha de ganar, no pierda la esperanza, tenemos que ganar. El proyecto que uno tiene o, el objetivo que uno tiene es terminar la carrera y, y tener, bueno, y ampliarlo, si bien ampliar los conocimientos, pero a partir de ahí en una fuente laboral digna, ¿no? Esta presión desespera la injusticia de corrido, no la cuento, yo la vivo, este sufrimiento sentimos que justicia es la que vivo, el que hace malas cosas la paga un estando vivo. No hace falta que lo diga, la prisión la tiene todo. El sufrimiento lo que siente y con mi me desahogo. Basta ya con la mentira, esta celda está fría. Solo sigo mi esperanza de poder salir algún día. Justicia en justicia, llena de ganar. No pierde la esperanza, tenemos que ganar. Justicia en justicia, llena de ganar. No pierde la esperanza, tenemos que ganar. Justicia en justicia, llena de ganar. No pierde la esperanza, tenemos que ganar justicia, quien ganas de ganar, no pierde la esperanza, tenemos que ganar.